Action. Pula ni. Hello. Ya. Ya saya. Okay. Okay. Ah, pernah. Eh, mana boleh bagi tahu? Rahsia. Ya. <laughs> Okey, sama. Hui, suka hati. Suka hati je call nombor ni. Siapa oi? Eh? Suka hati je nak call. 0148284638. Kol minta apa? Tanya hang sokong parti mana. Mana boleh? Undi anda adalah rahsia tak pasal mesin jadi PSA padahal nak rekod pengeleng aduh so kalau ni Selit lah kalau ada orang kau tanya jangan jangan share benda tu. Unless kalau benda tu dia memang tak minta nama hang, tak tahu ni ni siap tahu nombor telefon ni. Ha ni nak marah ni. Dapat mana nombor telefon dia tiba tanya nak undi mana. Ai marah. Dia kalau orang nak minta nak tahu hang undi mana kalau dia tak tunjuk nama, nombor telefon, email tak apa. Kalau dia tak minta benda tu. Ini tiba-tiba dia minta ni, ha ni lain macam dah dapat nombor telefon. Hai, kan dah kena marah ni. So ingat jangan jawab kalau orang tanya hang undi apa. Undi anda adalah rahsia, okey. Okey. <laughs> Aku nak shoot video tiba-tiba orang kau tanya nak undi mana. Eh, spoil mulut tu lah. Dah position nak kena lock ni. Okey. Jom. Te te te te 20. Okey, 24 jam ah, 24 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Action.